teman-teman jangan lupa subscribe dan jadi teman terima kasih dan jangan lupa like ya oke okay. halo guys kali ini kita coba-coba untuk buat konten prank di daerah yang ramai seperti pasar pasar guys mau lihat videonya saksikan Hey! Masa kopi. Masa kopi. Man! Yeah. Oke guys, kita berhenti dulu karena masih kurang korban kita berhenti dan teman-teman di channel kemana-mana oke oke guys berhubung seri pasar kita masuk ke dalam dulu oke okay. oke okay.

dan kurang formalnya dari kita akhir sampai sini dan saksikan nanti part duanya untuk prank dan kemana-mana like subscribe agar tidak ketinggalan video oke okay, guys bye Jangan lupa subscribe ya guys.